tydzień, te, który był, to już był tydzień bez mięsa, no tłusty za, ze względu na to, co były naleśniki, pierogi, różne takie tłusty dania. Żeby nie, nie szybko z tam ty bardzo dużo jadł, jadł, a to i nic nie można. Бо в Україні є такий обичай, що на пост не можна ні яйка, ні млека, ні сера, ні м'яса. Воно е, пов'язане з швінтуванням е, приєнття весни, да, і от е, коли зима відходить. І у нас то всі були ігри, і забави, і да, ну, головне їдіння було, головне дання то було налешники. Пироги по-українськи то називаємо ще вареники. І ми дуже любимо з сиром, вареники з сиром і налісники з маслом.